Глава 7. Маленькая Ши. Ходили слухи, что кроме элиты рассвета, там будет и несколько студентов из колледжа Варгода. Это было бы отличной возможностью спросить у них совета. Но зачем они пригласили этих двоих? Отлично. Жду с нетерпением вашего прибытия. Я отправлю вам пригласительные открытки. Йоэ Цзин и Е Цесу были сегодня в особенно хорошем расположении духа. Янь Саосу впервые был так близко к девушке, которую боготворил. Кажется, что сейчас он не вспомнил бы собственной фамилии. «Босс, скажи, каковы у меня шансы?» Ван Джен пожал плечами. Если он упадет, то от него не останется даже костей. Но что он мог сказать? Даже один к миллиону – это шанс. Ван Джен пожелал ему удачи. Вдалеке Юэ Цзин и Е Цесу счастливо хихикали. Эти два идиота определенно удивлены и счастливы. Они будут еще более удивленными в воскресенье. Холодно сказала Юи Цзин. Она слышала о пренебрежительном отношении Ван Джена к ней от Ецесу. Будучи очень высокого о себе мнения, она заставит этого тормоза узнать, что такое недоступность. Ленивые жабы, едящие мясо лебедя – это преступление. Но ленивая жаба, игнорирующая лебедя это куда более страшное преступление. Классные занятия превратились в чаепитие. Все болтали о своем будущем и мечтах, а те, кто были в них уверены, были даже в более приподнятом настроении. Янь Саосу наконец-то мог спать спокойно, учителя больше не беспокоились о нем, Ван Джен тоже размышлял о своем будущем. Он не мог не думать о военной академии, его генетический результат не подходил даже для того, чтобы попытаться. Он мог только ждать воинского призыва через три месяца. Теперь ему нужно будет думать, как выжить до того времени. Прямо сейчас он просто ждал выпускного. Единственное, чего ему не хватало – диплома. Еще будет время подумать, что же есть завтра. Открыв свой Skylink, он просмотрел вакансии по работе поблизости. Но в большинстве случаев требовался опыт работы, возраст от 20 и выше – и образование явно выше средней школы. Ван Джен продолжал листать список вакансий немного в унылом настроении. Неужели ему придется голодать? Ван Джен начал поиск работы сразу же после выхода на каникулы. Но это мало что меняло, он все так же не мог найти себе хорошую работу и не хотел соглашаться на самую плохую. Так или иначе, закусочная «Утиный ряд» искала рабочую силу без опыта работы и образования для работы на кухне. И это казалось вполне приемлемым вариантом. Ван Джен стоял у двери и приводил в порядок свой внешний вид. Улыбайся, улыбайся честно и искренне. Он предполагал, что неквалифицированная работа не требует какой-либо технической квалификации. В момент, когда он хотел открыть дверь, она сама открылась в сторону него. Силуэт налетел на Ван Джена, и он увернулся почти инстинктивно. «Помогите! Преступники гонятся за мной!» Пара светлых, как нефрит, рук схватила Ван Джена за руку. Остроконечная кепка слегка приподнялась, открыв маленькое грязное личико. «А, товарищ по нищете!» Далее выбежали два одетых в черные официанта. Один из них сразу же начал сыпать проклятиями. «Ах ты мелкая сволочь! Как ты посмела есть, не заплатив? Ищешь своей смерти? Расплачивайтесь! или мы сейчас наваляем обоим!» Честно говоря, Ван Джан действительно хотел просто махнуть рукой и бесследно уйти. Но по какой-то причине эти несчастные глаза вдруг смягчили его сердце. Если бы Костеголовый такое увидел, то точно бы запротестовал. «Сколько?» Ван Джен был ошеломлен. Чтобы поесть в этом месте, хватило бы и нескольких десятков кредитов. Зачем же бить людей? «Очень хорошо. 530 кредитов. Я даже дам тебе скидку, 500. Не пытайтесь меня обмануть. В этом месте еда стоит максимум сотню с чем-то. Настоял на своем Ван Джен. Чушь собачья. Эта девочка пришла и заказала по рыбе каждого вида. Ван Джен уяснил для себя еще одно правило. Не строй из себя героя, если у тебя нет денег. 300 кредитов – все, что у меня есть. Вы можете их взять или вызвать полицию. Ван Джен расправил плечи как гангстер. «Или можете меня ударить в качестве скидки?» В каком бы подавленном состоянии он не был, бросать дело на полпути не было в стиле Ван Джена. Два официанта выглядели сбитыми с толку, глядя на 300 кредитов Ван Джена. «Вы двое маленьких ублюдков! Валите отсюда!» Во время фразы один из них ударил Ван Джена кулаком. Прозвучал шлепок, и противник мгновенно отпрыгнул назад. Ван Джен пощупал свою щеку и сразу же поспешил выставить счет. «Один удар, сто кредитов. Если для тебя этого недостаточно, приходи снова». Когда тебя кто-то ударил в левую щеку, нет ничего плохого, чтоб повернуться правой. На сто кредитов он мог бы поесть несколько дней. Официанты посмотрели друг на друга, у одного из них уже опухла рука. Они убежали, бросая свирепые взгляды на Ван Джена. Ван Джен беспомощно пожал плечами. Нет смысла пытаться устроиться именно в это место. Найти работу в это время в его возрасте было не так уж и трудно. За ним следовал маленький хвост. Ван Джен остановился и обернулся. Маленький хвост тоже остановился, подняв голову. Снова эти большие несчастные глаза. Чёрт. Ван Джен подавил свой рев в последний момент. У глаз этой грязной девчонки была какая-то странная сила. «Как товарищу по бедности тебе не нужно меня благодарить. Но также тебе и не следует идти за мной. Если говорить честно, то я бедный и несчастный человек. И то, что я сейчас отдал, это были мои последние деньги. Я даже не знаю, что станет моей едой в следующий раз. Стыдно признать, но я бы тоже хотел пожрать на халяву». Закончив говорить, Ван Джен повернулся и ушел. Ему нужно найти работу. Это вам не шутки. Когда тебе нечего есть, даже бриллианты превращаются в риски. «Маленькая девочка, если ты продолжишь следовать за мной, то не думай, что я тебя не побью!» Грязная девочка перед ним казалась примерно одного с ним роста. Носила неподходящую друг другу спортивную одежду, и у нее было жалкое выражение лица. Девочка расплакалась. Ван Джен вдруг потерял нить разговора. Он действительно был негодяем, чтоб так орать на маленькую девочку. «Я прошу прощения, маленькая... Э, я Ван Джен. А как тебя зовут?» Ван Джен вдруг понял, что она была примерно его возраста. Так что звать ее маленькая девочка то, маленькая девочка сё было нехорошо. Девушка ответила ему со слезами на глазах. «Я не знаю, я не помню». Ван Джен почувствовал головокружение. Он не только не нашел работу, но еще и привел к себе домой какого-то незаконно рожденного ребенка. Ван Джан привел маленькую Ши к себе домой. Маленькая Ши – это прозвище, которое он дал ей, так как оно было созвучно с амнезией. Китайская фонетика. К счастью, в доме все еще была еда. Ван Джен опрокидывал все ящики и чемоданы, перевернув почти весь дом. Наконец он нашел еще 80 кредитов. Итого 180 кредитов. Живем! Маленькая Ши вела себя очень спокойно в маленьком доме Ван Джена и не выглядела такой напуганной, как снаружи. «Маленькая Ши, пойди сначала умойся, а я пойду достану что-нибудь поесть». Нужно было признать, что запах от маленькой мисс был, мягко говоря, не самый приятный. К этому моменту небо уже потемнело. Ван Джен был голоден так долго, что его живот уже прилип к спине. Лапша быстрого приготовления и кола все еще были хорошим перекусом. Поток воды в ванной остановился, маленькая Ши вышла, одетая в футболку Ван Джена. «Извини, это единственное, что я нашла из одежды». «Носи, если хочешь. Завтра я поведу тебя...» Даже со всей своей концентрацией он в итоге оказался невнимательным. Невероятно. Кажется, и вправду наступили хорошие времена. Неужели он подобрал с улицы маленькую фею? Слегка фиолетовые, немного завитые длинные волосы, где бы они ни были покрашены, выглядели они весьма естественно. Кожа была нефритового цвета, блестящая и гладкая. Честно говоря, Ван Джен никогда не видел девушки красивее. И самое важное, у этой девушки были зрачки словно звезды, Ясные, сверкающие. Даже Ецесу выглядела бы как картоха по сравнению с ней. Как же она изменилась. Теперь она пахла чисто и свежо. Серьезно, за такую маленькую миленькую Ши могут заплатить немаленькую цену. Ван Джен щелкнул пальцами. Маленькая Ши подпрыгнула со страху. «Брат Джен, не продавайте меня! Я очень сильная, я могу выполнять много работы!» «Да расслабься, шучу Ван Джен почувствовал, что действительно гнилой человек, так запугивать потерявшую память девушку. В этот момент Ван Джен заметил, что его одежда на маленькой ши едва ли прикрывает ее попу. Эти длинные стройные ноги должны расцениваться как искусство. С головы до ног каждая ее часть была идеальной. Такого вообще не должно существовать в природе. Черт, эта девушка не кажется несовершеннолетней. «Я выгляжу странно в этой одежде». Маленькая Ши стянула с себя одежду. Это движение – еще более жестокий удар по Ван Джену. «Ммм, маленькая Ши, завтра я отведу тебя на проверку в систему государственной службы Скайлинка. Потом я отведу тебя домой. А пока можешь остаться тут на ночь». Ван Джен сосредоточился на собственной лапше. Черт возьми, два года тренировки силы воли псу под хвост. «Спасибо, брат Джен!» Голос маленькой Ши был красивым и мягким, будто мог коснуться твоего сердца. Быстро закончив прием пищи, Ван Джен от души рыгнул, не обращая внимания, как он в этот момент выглядит. Жрать, пить, срать и спать – это и есть человеческая жизнь. Очень довольный после еды, Ван Джен оставался спокойным, несмотря на жизненные трудности. «Я буду спать на диване а ты оставайся спать внутри». Ван Джен сбросил ботинки, удобно растянувшись на диване. Он считал, что сон – это здорово. В кубике Рубика даже сон был полон кошмаров. Его теперешняя унылая жизнь была словно рай на земле. Почти три секунды спустя маленькая Ши уже услышала храп Ван Джена. Это... В комнате Ван Джена не было беспорядка, потому что в ней просто не было никаких вещей. Лежа на кровати, маленькая Ши внезапно засияла. В храпе снаружи не было и следа учтивости. Маленькая Ши не могла не улыбнуться. Неужели в мире действительно существуют такие идиоты? Этой ночью, даже несмотря на очень неудобную кровать, ее настроение было необычайно хорошим. В первых лучах утреннего солнца Ван Джен поднялся для утренних упражнений. Костеголовый говорил, что суперсолдат должен быть красивым и снаружи, и внутри. Техника культивации была внутри, а мускулы, выносливость и такие тренировки – снаружи. Обе стороны должны быть согласованы друг с другом для достижения лучших результатов, и физические способности нужно поддерживать. Кроме того, он очень храпел этой ночью. Не говоря уже о других, даже Янь Саосу очень редко появлялся у него. Внезапное присутствие девушки в доме давало ему неожиданную атмосферу домашнего уюта. Немногим вскоре после завтрака неожиданно прозвенел дверной звонок. «Босс, открывай!» Янь Саосу, казалось, выглядел целым и невредимым. «Довольно хорошо выглядишь. Все конечности целы. Неужели твой старик оставил тебя без наказания?» Подразнил его Ван Джен. «Ой, моя задница, кажется, раскололась пополам. Но полагаясь на красноречие высокого богатого красавчика, я миновал серьезные неприятности. О, и какое же оправдание ты придумал на этот раз? Ван Джену было немного любопытно. У Ян Соусу очень хорошо получалось ладить с людьми. «Конечно же, день рождения богини!» «Я сказал, ты не можешь ухудшить репутацию семьи Янь, хорошо это или плохо. Но мы все еще важные люди в Шанзыне!» Янь Соусу выпрямил грудь и улыбнулся. Для моего старика лицо важнее всего. Представление на вечеринке в честь дня рождения этой девушки ударило в его слабую точку. В этот раз я могу сделать соответствующие приготовления. Поймать Юэ Цзин – это цель моей жизни. Может, тоже найдешь себе цель? Ты не можешь жениться на механической броне. Вот-вот выпустишься из школы, а все еще девственник. Если об этом станет известно, то тебе конец. Брат Джен, кто это? прозвучал мелодичный голос. Ван Джен совершенно не забыл. Янь Саосо вдруг застыл в онемении, тупо глядя на маленькую Ши, пуская слюни, как водопад на тысячу метров. Студент Янь внезапно схватил руки Ван Джена с большим волнением. «Брат! Пожалуйста, представь своего самого преданного брата! Кто эта прекрасная женщина?»